Kaixo den hori, deporo dizketan, eta bueno, hemen gara bazkideen hileroko beste zozketa ateki, garkoan ekaineko zozketa izango dugu, eta, beno, e, arreko zozketatik pasatu ziren, edo, bueno, aukeratu ez ziren jolaza izan ziren Rocket League eta The Witness jolazak, goratzen goberatzen Rocket League eh, dela autoekin alako en futbol partidak jolasteko jolas bat eta The Witness ber aldiz e, puzzle jolas koloretsu bat da eta bueno, hiontan Firewatch aukeratu zuen irabazileak eta bueno, Firewatchen ordez izango duguna Lords of the Fallen jolas izango dugu e, Piskatzoi azaltzeko Dark Souls jolas saga ezagutzen baduzue, ba, bueno, Lords of the Fallen antzeko mekanikak dituen jolas bada, e, eh, historioa ez dauka zer guziri zautzekin, baina, bueno, mekanika antzeko hauzkan jolas bada. Eta, bueno, iru jolas horiek izango ditugu zuzketatzeko, e, eh, ba, parte hartu duten lau bazkideen artean, eta, bueno, ikusten ariko zeate nola, hogeita maika, amasei, sortzi eta hogeita margarren bazkidek hartu duten parte, eta, bueno, sorterik onen opa dizuet eta ea ban orden irabazlea, ale? Ba, sortzigarren bazkidea da irabazlea, e, jarriko gara zurekin kontaktuan, saria emateko, eta, bueno, sorionak zuri, beste, ba, bueno, sorteo beha izan dezazuela aurrungo zuzketetan, Eta besterik gabe, garokoa hamen amaitzen da. Ezaztu urrengo parte hartzea zozketan. Eta gogoratu beti, gemerautzaren telegram taldean, eh, egiten dela inkesta, ba, aukeratutako jolas horren ordezkoa zein izango den, hiru aukera ematen dira, eta aukeratzen da eh, zozketa e, Inkesta bidita artez. Eta bueno, besterik gabe, ba, gure esan behar dizuet, e, eh, ekaino hona pasa zuela, eta ale, agur!